Herkese selamlar dostlar. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber rokolda nasıl kolayca yan kasılır onu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl kolayca yan kısılır veya nasıl e, yan kasma taktiklerini göstereceğim. Umarım arkadaşlar sizler dediğim gibi e, videoyu beğenirsiniz cidden arkadaşlar bu taktikler çok ama çok kolay. Yani hepinizin yapabileceği kolay taktikler. Sadece abi bunu yapabilmeniz için gereken tek şey birazcık arkadaşlar uğraş. Yani birazcık uğraşırsanız çok kolayca para kasabilirsiniz. Ve yani bu kastığınız para ile de dostlarım kendinize güzelce Queen Queen veya Kagune alabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi CCG olduğum için CCG binasına gelip Yoshitoki'den arkadaşlar bir adet görev alıyorum. Bu görevi aldıktan sonra arkadaşlar bunun bir taktiği var. Reset çekiyoruz. Reset çektikten sonra dostlarım hemen Anteiku'ya gidiyoruz ve Anteiku'dan üçlüler diye adlandırdığımız 3 tane AG member'ın oraya ilerliyoruz. Hemen abi açtık ve şimdi arkadaşlar ilerleyip bunları keseceğiz. Şuradan testten de arkadaşlar açıyoruz. Görevi almamızın sebebi nedir derseniz dostlarım reputation ve yan kasmak. Yani şimdi böyle yapınca hem yan kasıyoruz hem de arkadaşlar reputation kasıyoruz. E, reputation bizim ne işimize yarayacak? Mesela dostlarım siz yan kasarken hem reputation de kasarsınız. 2 saatte bir hani bir para alıyoruz ya giden. E, bu parayı arkadaşlar e, daha da fazla kasmış olursunuz. Yani şu an bakın ben de 14 milyon 644 bin. Sizler de arkadaşlar bu sayıya falan gelmek istiyorsanız işte bu görevleri böyle yapmanız gerekiyor. Ben baya yani eskiden bu oyunun bağımlısı olduğumda yani baya 7-24 bu görevleri yapıp kendime para kasardım. Sizler de arkadaşlar bu taktik ile kolayca para kasabilirsiniz. Hatta ben bugün videoda sizleri bir de Ginku'yu alacağım. Evet Ginku'yu alacağım. Yani Ginku'yu da arkadaşlar göstermek istiyorum. Ve bu arada arkadaşlar yeniden demek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. Ve en önemlisi abi kanala abone de değilseniz abone de olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar hepinizin desteklerini bekliyorum. Arkadaşlar şimdi öldük ve e, görevimizi tamamladıktan sonra CCG binasını seçiyoruz. Ve abi complete retrieve test diyoruz. Bakın Bakın şu an aslında görevi bıraktı. Hemen abi kendimize bir tane daha görev alıyoruz ve arkadaşlar görevimizi yapmak için bir daha resetimizi çekip hemen abi Anteiku'nun yolunu tutuyoruz dostlarım. Hemen abi şöyle inelim. Ve bu arada demek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Eğer siz bu görevleri yaparken etrafta arkadaşlar bosslar çıkıyorsa bossları kesmeyi sakın ama sakın unutmayın. Yani ben şimdi etrafta e, Nishiki boss ya da Amon boss ya da ne bileyim Eto boss arayacağım ve yani bunlara şimdi çıkma saati falan geldi. Bakın Nishiki mesela çıkmış. Hemen abi koşaraktan Nishiki'yi keseceğim dostlarım. Nishiki'yi kestikten sonra arkadaşlar görev yapımına devam edeceğim ve görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şöyle abi Nishiki'yi kolayca keselim. Şöyle arkadaşlar kolayca kesiyoruz. Kestik dostlarım. Kestikten sonra abi hemen resetimizi çekip yine anti gidip görevimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle taskimize bakalım. Bakın 17 tane ghoul öldürmemizi istiyor ve bu arada ben şu an bu videoyu saat 9.30'da sabah çekiyorum. Birazdan dersim başlayacak ve ben dedim ki en azından dersten önce bir e, hemen videoyu çekeyim. Çünkü elden çıksın dostlarım hemen çekip dersime adam akıllıca odaklanabileyim. E, bir de ben şimdi 9. sınıfım dostlarım yani yeni geçtim. E, ve bizim mesleki eğitim hocası yani ben meslek lisesi okuyorum. Çınarlı e, Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde. İzmir'de bir okul yani zaten bilenleriniz vardır dostlarım. Ee, ben orada okuyorum ve mesleki gelişim dersi için bayağı bir not tutmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar e, not tutacağımdan dolayı birazcık not tuttuktan sonra kafam yanıyor benim. Yani o yüzden videoyu hemen elden çıkarmak istiyorum. Yani arkadaşlar neden elden çıkarmak istiyorum dediğim şu yani videoyu hemen çekeyim ki ders bittikten sonra hemen rendere koyup saat 3'te atayım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki biz genellikle videolarımızı saat 3'te atıyoruz. Ve abi dün de ders olduğundan dolayı ben e, sizlere video atamadım. O yüzden arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. Yani e, ihmal etmemeliydim. Aman yapabileceğim bir şey yok. Çünkü abi yani hocalar 7-24 yani ne bileyim yazı yazdırıyorlar ya da ne bileyim arkadaşlar bir not veriyorlar bunu okuyun diyorlar. bizim de bunları yapmamız gerekiyor çünkü arkadaşlar sınavlarımız var yani sınavlar aslında daha başlamadı ama başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu da aldım. Şimdi abi yeni bir tane daha görev alıyorum ve bu görevi yaparken de yine dediğim gibi abi etrafta e, yine boss arayışlarına geçeceğiz. Yani bossları arayacağız. o Dostlarım bossları sakın ama sakın ihmal etmeyin. Şöyle abi hızlıdan gidelim. Abi bakalım etrafta şu an ben bir boss göremiyorum. Yani ama birazdan boss çıkacağına eminim. Şöyle abi teskimi de açtım. Şimdi abi görevlerimizi yapalım hemen. Şöyle kolayca görevlerimizi hemen yapacağız arkadaşlar. Yani taktik dediğim gibi çok kolay. Bunu zaten böyle 2-3 dakikada yaparsanız kolayca yapmış olursunuz. Yani abi şimdi bakın ben bunu kesiyorum. Hemen buradan böyle yöneleceğim. Buradan böyle bunu keseceğim. Oha 3 tane high rank çıktı ya. Şu high ranklar cidden çok efsaneler. Şöyle abi keselim. Merhaba beyefendi. Siz de alalım. Abi bence daha fazla APC eklenmeli mi bu oyuna? Bence evet abi eklenmeli yani. Çünkü böyle güzel bir oyuna bence eklenmeli. Yani ben mesela dostlarım Kanikikenin bir e, NPC boss'u olmasını isterdim aslında. Yani böyle 2000 levellerin böyle dalacağı güçlü bir boss olmasını isterdim oyunda. Ve bu arada daha az önce de Eto doğdu gördüyseniz şimdi onu arkadaşlar keseceğiz ve görevimizi öyle vermeye gideceğiz. Hemen öyle halledeceğiz. Ondan sonra tak tak tak yani hepsini halledeceğiz. Arkadaşlar bu arada ben videoyu çok kesiyorum. E, bunun nedenini derseniz e, ben tıkanıyorum arkadaşlar. Yani ben yani nefes bir sorunum var. Nefes sorunum var. O yüzden arkadaşlar zaten videolarda hep dikkat etsiniz böyle <gasps> diye nefes alırım. Ee, onu engellemek için böyle bir yola başvurdum ve onu deniyorum. Yani arkadaşlar bence bu taktiğin de e, işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım arkadaşlar sizler de videolarımdan keyif alıyorsunuzdur. Ben sizleri eğlendirmek için arkadaşlar bir sürü video çekmeye çalışıyorum. Şöyle abi. Şu boss'umuzu da keselim abi hemen. Ee, merhaba Eto Bey. Eto Bey Zaten yarı gitti. Abi bir dakika ben yanlış <laughs> şey yaptım. <laughs> Yanlışlıkla burayı seçtim. Ee, keşke görevi de verseydim ama zaten e, videodan sonra yani şey yaparım ben. Bunu kestikten sonra görevi veririm daha iyi olur. Şöyle arkadaşlar keselim. Bu arada arkadaşlar e, arkada çektiğim elbisesini alan arkadaşlarımızı bu web serverlara girmeye şans kazanıyorlar. Yani arkadaşlar e, şimdilik 3-4 kişi falan satın aldı. Alanlara çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde abi Robux çekilişleri yapmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar bir Robux katlama taktiği gibi bir şey buldum. Yani onu deniyorum. Eğer arkadaşlar o olursa yani Robux'u katlayabilirsem e, yani günlük belki 50-60 Robux çekilişleri olacak yani herkesi kişi başı. Kişi başı abi e, 50-60 Robux verirsek yani baya bir güzel olur. Abi Eto'nun canına bak. Hemen abi Eto'yu keselim. Ondan sonra arkadaşlar görevimizi verip videonun sonuna da gelelim. Şöyle hemen abi Eto'yu alıyorum. Dostlarım Eto'yu kestik hemen abi reset çekelim ve gidelim abi görevimizi hemen verelim. Ondan sonra dostlarım da videonun sonuna gelelim. Hatta abi gidelim hemen bir tane de Ginku'yu alalım. Evet Ginkui'mizi de alalım. Evet abi şimdi hemen reset çekiyorum ve Ginkui'ye doğru yol alıyorum. Şuradan arkadaşlar burayı seçtim ve hemen abi Ginkui'mi alacağım. Evet arkadaşlar Ginkui'yi yan ile aldım ve evet. Ya abi ben zaten bunun main'iyim. Yani bu benim main'im arkadaşlar. Ben bunu çok iyi oynuyordum. Yani hala oynuyor oynayabiliyor muyum bilmiyorum. Ama zaten VS'de ben bunun ile oynayacağım için arkadaşlar yani iyi oldu bu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yakında bir turnuva videosu gelecek. Brawler Yes falan olsun, isimsiz Goal olsun, bizim arkadaşlarımız olsun, Cenk Erbulut falan hepsi iyiydi arkadaşlar. Güzel bir çekili şey, çekiliş diyorum. Turnuva gelecek. Hatta Ege Avcı bile var. Yani arkadaşlar böyle bir 10 kişi falan toplandık. Ee, tam kişilerini şimdi hatırlamıyorum gruptaki ama e, bizim Numan'dı galiba çocuğun ismi hatırlamadım. O var arkadaşlar. Cenker var, ben varım. Ee, sonra Ege Avcı var. Brawler Yes var. İsimsiz Gol var. Ee, ve Yusuf'la ben varız arkadaşlar. Ee, bir iki arkadaş daha vardı galiba. Onların ismini unuttum. Onlar da burada izliyorsa kusura bakmasınlar lütfen. Ee, neyse gençler bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz çok ama çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinizin abone olmasını bekliyorum dostlarım. Zaten çok kişi abone olmuyor izleyenlerin. Abone olursanız da sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.